Dobro. Ok. Dobro vam još jedno tehnološko jutro. Hvala vam što ste došli ovde. E, ja sam Ninoslava, mi smo HipSpace i drago nam je da podelimo još jedno s vama sjajne preduzetičke priče. E, da vas podsjetim kakav je format, dakle imamo govornike oko 5 minuta sa svojim prezentacijama, tu ih e, štoperica šikanira sve vreme, 2 minuta je za pitanja, hajde da probamo da se držimo ovaj, tog timelina ukoliko neko želi nešto da kaže pred svima, na kraju cele, ovaj, na kraju celog doručka imamo shout-out u 30 sekundi, kliknite šta imate i privocite pažnju ljudima, možda se nešto dobro je desi. Pozor bih sada Mariju Simjunović iz Art Porter da ovaj, podrži svoju prezentaciju. Ja znači, ću ovde sad da stisnem play, ti samo vrti i štompericu, pusti sama, eto, toliko slobode može. Hvala. <laughs> Dobro jutro svima. došli, kolegi, Dobijem još 10 sekundi. došli. Ja sam ovde najpreće napisala šta je art porte. To su štampane slike, originalni umetnički radovi i konsalting i opremanje prostora umetničkim delima. Ehm, pokazat ću vam sada jedan klip, vidite kako to izgleda. Ovo je inače naš best seller, glede Duška Brinkovića i ovo je štampa ovo koji se radi u Arte Forteo. Um, Forte postoji uh, tri godine, uskoro će proslaviti treći rođendan 10. decembra, a ja ću vam danas govoriti o nečemu što mislim da je zanimljivije od toga da vam predstavljam proizvode i usluge, a to su uh, top greške i top pozitivne stvari vezane za ovo moje iskustvo preduzetnika drugo. Ehm, to greška broj 1 je bilo partnersko udruživanje sa jednim mojim prijateljem ehm, i ta greška je bila velika zato što smo imali totalno različit nivo ambicije, angažovanja, ehm, očekivanja od celog projekta i druga stvar imali smo totalno različite stilove u komunikaciji. Još jedna stvar koja mislim da može da vam bude korisna ako rešite da se udružite s nekim da razmišljate o tome koje vrstu kompetenciji imate vi, a koja je ta neka druga osoba. Zato što smo mi u stvari imali vrlo slične kompetence, neke koje su nam važne za biznis i koje nismo imali e, ni on ni ja, su nam onda nedostajale e, vremenom. U svakom slučaju ovo udruživanje se okončalo tako da sam ja sama sad druga top greška, uh, ja sam mislila da, su, da je publika i da su ljudi generalno kao ova beba sa slike, otvoreni, i raspoloženi i da svi jedno čekaju da kupe umetnost i stave na svoj zid, da mogu da je zamisle kako ona izgleda i proporcije i sve druge stvari i da će samo da krenu da klikću ovaj, uh, i da kupu, ona, na dugme uh, kupujem i da će taj biznis da krene. Ne, ljudi generalno nemaju takav odnos ka umetnosti, e, mislim da se možda malo i plaše i da imaju neku vrstu strahu poštovanja, e, da li je to dovoljno dobro, da li je kvalitetno, šta će reći komšinica i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, e, klasična greška nepoznavanja i nedefinisanja dobro e, ciljne grupe. I e, zaključila bih, e, što se tiče te teme, sa tim da e, nisam dovoljno testirala testirala e, tržište, odnosno ciljnu grupu pre lansiranja proizvoda, već to sam uradila tek kasnije, odnosno to sam shvatila tokom ove tri godine. Treća greška e, je bila ta da sam se više bavila e, napređenjem proizvoda i usluga e, nego prodajom. E, što se prodaje tiče, to nisam stavila ovde na slajd, e, E, kontaktirala sam i napravila sam dogovore sa mnogo prodavnica, koncept storova, galerija, prodavnica namešta i tako dalje i nije bilo prodaje. Mislim, bilo je jako, jako malo, a to je zbog toga što je ovaj proizvod zahteva određenu priču. Potrebno je ljudima da znaju, ne, saznaju nešto malo o umetnicima, kako su ta dela nastala, E, tako da, ako samo stoje na polici i još ako se zatrpaju nekim drugim predmetima i nikad se ne briše pršivac mogućnosti i potencijal prodaje jako, jako mali. A što se tiče usavršavanja dodatnih proizvoda i usluga, ja sam ovdje stavila samo neke od njih, pakovanje, poklon vouchera i tako dalje, to je imalo jako malo ili nimalo, nimalo efekta. Tako da, e, eto, top greške broj E, Da bi bila u pozitivnom tonu, e, imam više pozitivnih stvari nego grešaka, ali prva koju ću ovde pomenuti bi mogla da bude e, velika, velika, velika greška, a to je rad na sajtu, odnosno razvoj prodajnog sajta sa umetničkim e, radovima, sa štampanom umetnošću. E, moja zašto je ipak ovo prešlo u pozitivnu stranu, to je da smo posle tri pokušaja i tri različita sajta sa različitim saradnicima i godinu dana uspela da dođem do varijante koja je bila dobra i koja je okej. Okay. Tako da, ove, ovaj, mislim da je to nešto što je svakako istakla kao i veliku grešku i veliku pozitivnu stvar. Pošto je ostalo još malo vremena, ubrzat ću. Uh, e, Artaport je dobio svoju offline kuću pre godinu dana, to je studio Stepenik na Novom Beogradu. Uh, kreirala sam na osnovu svih znanja koje sam morala da steknem uh, e, umeđu vremenu radionicu koja pomaže ljudima da naprave vizuale za online, za sajtove, društvene mreže, uh, koje će biti preciznije. I napravila sam svoju kolekciju na osnovu toga što sam zaključila šta ljudi zaista vole da, da kupe i vole da imaju, a to je nešto što je malo personalizovano u odnosu na uh, savremenu umetnost uh, kao takvu. I za kraj, uh, nije nikada kasno promeniti smer i ok je uh, tokom vremena promeniti i biznis model i ideju da bi ona proradila ili bolje radila, tako da za kraj za buduć, ne za kraj, nego za početak i za budućnost. Uh, imam ideju da se mnogo, mnogo više bavim konsultingom i opremanjem većih prostora umetničkim radovima, da li su oni iz ove ponude e, koje sada na mom sajtu ili još šire, a druga stvar za budućnost je ideja o kreiranju uh, sveobuhvatne online baze uh, umetničkih dela i prodavnice, odnosno platforme koja bi posredovala i pomagala umetnicima da prodaju svoje dela. Eto, toliko, uspeli smo da uđemo u temu. Sad je za vaše ono što nisam to su svoje i to jedan ili štampa se neko delo pa e, može... Sada je jedno i početku je bilo štampano, odnosno ja sam otkupila autorska prava od umetnika i e, prodajem, znači, e, e, reprodukcije, odnosno štampane varijante njihovih radova u određenom broju. A sada imam u ponudi i originalne umetničke radove, tako da sam mogu da kupe i samo to jedan komad slike ili grafiku ili tako nešto. A ovaj, ako imaju ono personalizovano što se rekla, znači kako se to stvaraju? E, personalizovano, ja ću se vratiti na ovaj slajd e, sa, sa, sa ovom kolekcijom koju sam ja napravila, to je kad neko kupuje poklon za rođendan, to je rođendanska kolekcija, može da izabere broj godina i da napiše ličnu poruku i da izabere jednu od 15 varijanti i kombinacija boja. Tako da to jeste... Broj neki, onda... Jeste, jeste. Znači imao više boja žuta, roze, naranđasta, da plava. Osim rođendanski, nešto Da, pa, pa ova je najpersonalizovanija u, u tom smislu, da. Ostale nisu, na taj način. Htio e, sam pitan u vezi kanala prodaje, pošto ste rekli da mislite da je dovoljno da se postavi sajt i ljudi će klikati kupi, kupi, ali bez obzira, mislim, na internetu ima milion sajtova, tako da e, bitno je da se reklamirate da bi vidio sam, video i vaš sajt i mogu da kupe proizvod koji se dobar. Pa da, tako je, da. Da li ste vremeno krenuli da se reklamirate negdje? i... da, aktivno smo se e, reklamirali na Facebooku i mislim to je vezano sa Instagramom, tako da, da jesmo imali Facebook kampanje različite s popustima, promotivne i tako dalje. Imali smo i promotivne događaje u ovom prostoru koji sam pominjala u Stepeniku. Uh, Uh, koje su isto bile vezane za neke popuste i tako dalje. Um, kontaktirala sam i uh, jednu blogerku koja je uradila par objava, pa je to isto dalo rezultate, tako da, da, određeno reklamiranje je bilo, može da bi bude i još, recimo Google Ads to nismo radila, to mislim da bi moglo sada da bude u nekoj narednoj fazi, tako da, e, pa poslednjih godinu dana da. Prve dve godine sam imala posao 9 do 5, a pre tačno godinu dana e, sam prestala da, da radim u firmi, u korporaciji i posvetila se ovome, s tim što mislim da je ovaj projekat je meni poslužio da krenem da se bavim ovim drugim stvarima koje sam sad pomenula, radionicama i tako dalje i konsultacijama, tako da da. jutro, ja sam Tamara Zidar, ja sam Keva, što po lokaciji, što po prirodi. <laughs> Ovo su moji pačići, e, e, imam tri sina koje sam upravo ispratila u školu, vrtići, tako da možda kajem područnike, to je samo zbog toga. počela moja preduzetnička priča, ja sam inače programer po struci, radila sam to do dece, a onda kako sam, rodila, kako sam rodila decu, tako sam kreativnost ustovala, tako sam počela da razmišljam čime želim zapravo da se bavim, šta ono što ja volim. Fotografija, počela sam da pišem blog o putovanjima u roditeljstvu, zbog klincima nastavili da živimo i da putujemo kao što smo ranije, to ranac Maleđa, Šilanka, Bali, nebitno. Dođe ljudima je to bilo interesantno, pogotovo našim roditeljima koji su pitali gde sada idemo za Boga. Pa sam ja u stvari to opisala na, na sajtu ovaj, gde mi to idemo i kao ne moram svima da vam dajem ovaj, da, da vam šaljem ovaj raport. Uh, tak je da Geramodelis vlog na kom sam pisala je ovaj, se prebacio kasno jednom na, na, na keva.rs roditeljski magazin, ne da ga zovem portal, ovaj, e, to je bio neki logičan nastavak, ja sam negde osetila u nekoj hiperprodukciji sajtova koji su se zvali Nešto mama, da je jedna keva, kao nijedna nije bila samo keva, odnosno kad sam videla da je domen keva.rs dostupan, to je bilo to, to je bio znak, kao okej, okay, to je moje. Inače sam videla da ima i majka.rs, koju sam kupila, pa ako odete na majka.rs, prebacit ćeš na keva.rs. <laughs> ovaj, e, tu je otprilike bio e, koncentracije na autorski sadržaj, što e, moj, ne, kroz moje neke tekstove, što kroz tekstove prijatelja ili e, ljudi koji se, roditelji raznih ovaj, koji, koji su pisali, bavili smo se keva inspiracije, to je bio neki, da kažem, intervju sa raznim kevama, e, što popularnim, što manje popularnim. Keva stvara, to su neke to radionice, do it yourself, što ja potpuno dudu za to, onda mi je bilo interesantno da to predstavimo neki najjednostavniji mogući način. Putovanje, opet to inspiracije, inspiracija, putovanje gde putovati sa decom u Srbiji, gde putovati da sa decom u Beogradu, šta šta obići, preporuke knjiga, preporuke Kevin, Kevin i Čale, kao Kevin, <laughs> Kevin muž. <laughs> E, to sam isto kupila ove neke super čalce da pišu, širanje kevizma, kevizam je nastao kao, da kažem, reč e, iz toga. Sledeći projekat koji se desio, koji je kao neki logičan sled, opet sa svojom prijateljicom, tu vidim izazove, to sa prijateljem napraviti, međutim ja dolevam i dalje posle godine i po dana, odnosno dve i godine, godine, dana planiranja i dalje smo uporne. ima tu naravno to jako ovaj, puno nekih izazova, ali ove, ovaj, odolevamo ih i, i dalje smo jake. Nami znaju su ogrlice i glodalice, a, dok mama nosi ogolicu, beba može da je glođe, ovde je kod mene ovaj na ovo, <laughs> ovo je kod mene koju vidite, konkretno ovaj model se zove cveta, onda ovaj, objasnit ću vam zašto posle. Prvi smo se po Srbiji pojavili sa takvom vrstom proizvoda, naravno rešavali smo naše probleme, pošto sad ukupno ove drugarice Iva je trudna, tako da ćemo ukupno imati šestoro dece na kraju. I naravno, tu sve te, sve te bebe koje smo mi nosile, ovo je bilo nam strava da imamo nešto što one mogu da glođu dok su nam ili u nosilci, ili dok dojimo, ili dok ih nosimo u naručju. I to je bio to, to taj proizvod koji je napravljen od e, prirodnog <laughs> kukova, prirodnog, od bukovog drveta i od pamuka. Um, o, Iva se bavila već proizvodnjom ogrlica, tako da je ona već imala taj, da kažem, to, to heklanje veštinu rukama. Ja sam pak imala uh, iskustvo u fotografiji, u stvaranju sadržaja na internetu i u stvaranju sajtova i ostalo, tako da smo projekte spojile sve naše uh, veštine i znanja i napravile na Amazani. Pardon, bukovo drvo, proizvodi su u Srbiji, to nam je bilo jako bitno, da se svaka se tu ništa uvezeno iz Kine, nikakve plastike, jako mi je bilo da bude bitno da bude sigurno, pa pakovane su ovakve plastike, pa platene plastike, platene torbice. E sad, ovo što sam rekla, svaka ima svoje ime, svoju neku priču, zato je ono u opisu da imaju interesantnu priču, ove cveta, mi smo tako napravile kombinacije ove, ogrlice sa bojama i to nam se jako dopalo, da u stvari njima dajemo neko ime, da ne bude sad to šarena ili ne znam duga, nego sad kao, dali smo neke stara srpska imena, to nam je bilo interesantno, ove ovaj Cveta, da nikad nije bila u Parizu, voli da vozi bicikl, pravi bruskete sa gorgonzolom i bukvalno smo to osmišljavali, ceo profil tih ogrlica. Mhm. Um, ovo je sad jedna ponuda, ima ih 19 komada, uh, Jadranka je živjela tri godine u Nemačkoj, živi na moru jer je Jadransko more, to je ova skroz ove gore, volim naš srebrne muđuše i značaj sunce na glave dobili smo certifikat, ono je bilo ovaj, moj najmlađi tester. Ovaj, <laughs> on je, posle sam da na testiranje u laboratoriju, da imperativ da to bude zapravo testirano sigurno, što smo sasvim kasno saznali da naravno to nije situacija sa drugim proizvodom u Srbiji. E, e, sigurne su za bebi, naravno testirane na kidanje, ručni rad, imamo još to je to, isteklo vreme doviđenja, <laughs> hvala na pažnji. A, dobili smo kada smo rušili rad ministarstva privrede, ovo je sad neki novi, novo pakovanje koje sad premijer ne pokazuje, to je sad novo. O, niste videli, zaboravite. Sledeći korak je sajt. E, ja sam prvo, prvo smo pustile proizvod, pa smo onda rekli da pravit ćemo sajt. Ja da sam čekala da prvo pustimo sajt, bile bismo poslovni, verovatno. Vrlo je bitan taj target i vrlo je bitno to što smo prve. Poklon pakovanje, videli ste malo prodajni objekti, showroom, trenutno sređen kancelariju na zemljskom keju, što je moj posao vezan za kompjutere i možda to u budućnosti bude neki showroom, novi proizvodi opet imperativ pa, na prirodnim sastojcima, drvetu i pamuku, nova tržišta, imamo i e, zainteresovanih iz, e, ne znam, iz Australije, otprilike i Hrvatska, Amerika i uh, Novi Zeland i ne znam, često šaljemo odlice u inostranstvo, stvari domaći ljudi koji idu nose našim domaćim ljudima na poklon, jer je kao, evo vidi kao jedan svetski proizvod kod nas proizveden. Iako sve ovo tako možda deluje umršeno u životu vašem je sve tako umršeno, sve nekako ima smisla jer meni je Keva neka platforma na kojoj ja plasiram svoje proizvode i kako, ima da kaže, promovišem svoj rad. Opet, blog je sve do, doveo do, do toga, tako da ako neki imate utisak da ne vidite gde idete, nemojte brinuti, ono, ispristavljate se što su jednom moguće, sve ima smisla. Hvala na pažnju. zanimljiv mi je ono i za, i za prethodno bilo, znači imate neku distribuciju, znači slanje to kako rešavate kurirske službe, dodatne troškove. Zapravo danas imamo problem jer su nam rekli da je pošto u štrajku. Aha, da, dobro, da, i danas je da, problem. Da, da, okay. Inače nikad nije problem, ali danas da. jeste. Da. Uh, prodam preko Facebooka i Instagrama isto, uh, šaljamo post, post ekspresom, um, šaljamo u stranstvo isto poštom, sad hoćemo za velike količine, postoji usluga koja se post, post eksport, koju svi jako hvale, tako da to nam sledeći korek koji ćemo, pošto smo prijavljeni, imamo firmu i ovaj, možemo tu te usluge da koristimo. Uglavnom je, uglavnom je pošta. Plaćamo tu već. da se sve Da, da, a ovaj, a ovaj. Kraće dugo traje te obelice, mislim, koliko može djeca da... Ovaj, ona da se pere, ona se pere, ovaj, pere se mladim sa godinu, tako da ono što sam ja, da kažem, ajde sve od testiranja, mislim ja ovo koristim, ne znam, 3-4 znači, godine, prilike samo pere kad se prljaju ove neke svetlije boje, A, drugarica je, da, ajde laboratorija, testirali smo, pa sa našom decom, pa baca im, da ne znam, da. sve smo radili sa decom. E onda mi drugarica javlja da je njena oglica ostala um, na podu, dok se beba igrala, i da je zeka došao i da je krenuo da vidi i preživjela je. To je to. Znači, ako je zeka... Kako je to, <laughs> ne, ne. Tako da ja kažem, ono, neuništiva prilike ovaj, e, sve, svak na naši korisnici ovaj, e, kažu da su jedne od izdržljivih, odnosno to da ne menjaju formu, pošto su imali iskustva sa drugim, e, da kažem, stranim proizvođačima. Uglavnom zdravstvo. Pa u principu da, to jeste ispoljivalo za obezboljivanje ove ovaj, zubića, a bebe u, u prosjeku koriste to od trećeg, meseca, od trećeg meseca kad počne da bivaju zainteresovani za, za svet oko njih do nekih godina i po dana, s tim što moj od dve i po godine pre neki dan pa od suda doći, kao okej, okay, ono, <laughs> dala sam dete, dala sam sinu od sedam godina, kao, što je počeo da gubi zube, rekao, ajde probaj, to ima efekta, ne, nije mu se dopalo. <laughs> Koji može a, to nam je bilo to, kad počneš da radiš nekako, imaš u crtu, sve je nekako skupo, pa sve je nekako stiljivo, jao, pa nisam Ne, ne, posle nekog vremena, sa svim troškovima, sa svim tvojim trudom i radom uloženim, potpuno komforno možeš da staneš iza neke cene i meni recimo jako, jako bitno bilo da, da ne uđem u taj ovaj, popust mod, ne ono popust, to je to. Naša cena je 2000, mi smo najskuplji na tržištu, pošto su se na nas pojavile kopije, da kažem, mislim, slične. Najskuplji smo, ali najviše prodajemo, zato što imamo, um, da kažem, um, priču... <laughs> Molim? koje... je da, da, da, da. Pa treba postaviti takve standarde. Zapravo smo želeli baš da budemo to. Ceo paket toga. Znači, ne, ne kupuje neko samo proizvod, ne kupuje celu priču i celu, ceo taj community koji se stvara oko, oko nas. A da li vam se isplati obzirom da je u Kako? Jedno je. Isplati se što kupuju razne modele. To. Za nove priče, nove edicije. Da, da, da. da, da, da. Nema, da. bila jedna mama koja kupila tri odelice, jedna je za nosivku, druga je da ide uz, uz kolica, treća je da ide uz sedište za auto. Okej, okay. <laughs> ako sam ja da kaže ne može? <laughs> Tako da, jeste, ovaj, mi smo mislili da je možda malo tržište kod nas, ali, ali za sada nam pokazuje da nije i pogotovo što sad počinjemo već da se malo otvorimo godinu i po dana, što je super jednostavno. Prošlo smo prosto. Bravo. Ko se zarađuje? Da, da. da. sa kleba i mleko, prilike kao. Papim gorivo da ovde kući. Ali polako, to je ja treba imati tu ideju. A uspeva da se da radiš od bloga? A, od bloga ne, blog je čisto moje zadovoljstvo, Keva jeste postala komercijalnija i to je super zato što to radi puno stvari, mogu da biram klijenta, mogu da biram sa kime radim mogu da biram koga ću promovisati, sad da li to neko pisanje sadržaja za nekoga, da li je promocija nečega, razne su, da kažem, prilike sad to u, u, ed Facebooka, Instagrama, sve se nekako naplaćuje dodatno, pa to imaš, ne znam, post na Instagramu. jedino što meni izazov sada sad da u stvari koje su te cene, da ne postoji taj cena, svi prilike nekako odokativno to, tako da to jeste još jedan vid ovaj, mojih prihoda, prihoda od bloga. Od bloga sam imala jako fine saradnje,

dođeš. Da da da, da, da, da. super je, to stvari najviše, naj, naj, najviše volim da završim kao da to stvari, to je super poklon koji dobije i mama. Jer kad postanemo mame, sve se nekako svodi na bebu. Sve dobije beba, sve štampnice, zekice, ovo. Ovo je nešto što ostane i mami, što je nekako to kao, nekako, nekako dajemo utisak i da je ona bitna, kao nije samo beba. I to je ali moment kao, šta, to je jedina ogrlica koja miriše na mamu. <laughs> Nije, svaka ogrlica miriše na mamu, ali dobro zvuči. ljudi trenutno zaposlenih. E, ovo je odvojen projekat za koji ću, nadam se, moći da kažem da je samo moj i da je, će, da je uspešna preduzetnička priča. E, Serbian Tech, e, ideja je, pocivali smo vremenom dosta međunarodnih konferencija velikih, primetio sam da nema puno domaćih kompanija koji izlažu e, da li je problem e, bio, ne znam, budžet, odnosno e, konferencije su skupe za posjećivanje ili ljudi nisu znali da iskoriste u potpunosti pun potencijal konferencije. E, tako da sam odlučio da pokrenem Serbian Tech koji bi trebao da... E, da... Samo da se koji bi trebao da snizi troškove izlaganja, tako što ćemo imati deljeni štamp na svim većim međunarodnim konferencijama, e, tako da će praktično e, 5, 6 ili 10 kompanija podeliti troškove e, izlaganja. Da još imamo e, pomoć, da, imamo i sistematičnu primenu i organizaciju zajedničkog nastupa klastera, e, sastavljeno od kompanija koje imaju komplementarne usluge, tako da kompanije se praktično neće, kompanije koje izlažu na našem štandu neće se takmičiti međusobno, jer će njihove usluge biti komplementarne. E, šta to znači, ukoliko jedna kompanija radi e, PHP programiranje, druga će raditi mobile development, treći će biti dizajn agencija, jedna će biti možda neki startup, tako da neće biti tu neke konkurentnosti među kompanijama. E, zatim ćemo imati sistematičan pregled učesnika, odnosno e, radit ćemo screening svih posjetilaca određene konferencije, moći ćemo da ih, e, da kompanijama damo relevantne posjetioce koji će moći da kontaktiraju sa svojim proizvodom ili uslugom koju nude na sam već objasnio, to je prilike, da, sinergija, e, kompanije će moći da e, se udružuju, pošto nisu konkurentne, tako da će moći da preuzimaju veće projekte e, u smislu ako veći klijent traži i mobilnu aplikaciju, i web aplikaciju, i dizajn, e, tri kompanije će moći da se udruže svaka iz svog, iz svog domena i da napravi najbolje najbolje moguće rešenje. još neke dodatne usluge koje ćemo imati, to je edukacija, odnosno informisanje članica klastera, kako da nastupe na konferenciji, kako da pričaju sa ljudima koja su da, kako da pričaju projekat u, u suštini ukoliko je start-up zatim e, priprema prvo materijala, e, možemo mi kontaktirati e, inicijalno kontaktiranje relevantnih posjetilaca, da, tako da koliko smo mi kada kontaktiramo, kada napravimo screening svih posjetilaca, mi možemo kontaktirati posjetioci umjesto te kompanije, ukoliko kompanija nema Eh, odsek koji, će, koji bi se bavio tim, time i rezervacija hotela, prevoza, smeštaj u obuđenje konferencije. To bi bilo to eh, šta trenutno čime se bavimo. Eh, pokušavamo da kontaktiramo državne institucije kako bi dobili investicije i po mogućstvu omogućili startupima da izlažu potpuno besplatno za firme koje već rade, mislim da to nije potrebno, već generišu neke, neke prihode i to je to, pravimo bazu domaćih IT kompanija i stavljamo. na konferenciji i kako bio da. konferencije, da. Da, e, pa to, da, to, e, kad sam krenuo onako delovalo jednostavno, međutim to se poprilično iskomplikovalo. E, otprilike mi bismo ponudili, mi sad radimo screening e, svih IT kompanija i startupa u Srbiji i pokušavamo da ih povežemo sa relevantnim događajima u, e, u svetu tako da ćemo ih kontaktirati, hej, vi radite e, ne znam, dizajn, da li ste zainteresovani da izlažete na toj dizajn konferenciji gde se okupljaju samo dizajneri ili, za, ili na toj konferenciji za startupe gde se okuplja veliki broj investicijonih fondova ili anđela ili već visi. E, da, ukoliko za određenu konferenciju uspemo da skupimo 7, 8, 10 ili koliko već e, zainteresovanih za izlaganje, onda smo organizovali tu konferenciju. Da, na konferenciji, suština svih konferencije su ona predavanja. Dakle, da li planirate i u tom domenu da pomažete zainteresovanima ili ne, pošto je cela procedura prijavljivanja na konferencije, radova, komunikacija sa to je, mislim, nije, dosta je kompleksno, dakle, da li i taj deo bi preuzeli, jer najbolji je efekt je ako nešto izložiš, ako nešto pričaš na konferenciji, ne samo ako da imaš štand. Da, Mislim, da. samo štant bez nekoga ko će nešto da predstavi, pa da zbog toga ljudi dođu na štant, je manji efekt. Jeste, e, zato i radimo taj screening, e, screening e, kompanije posetilaca, gde ćemo mi moći da ih kontaktiramo i da kažemo, okej, okay, znam da si ti zainteresovan za nebitno mobilne aplikacije, naša firma radi mobilne aplikacije ili ima mobilnu aplikaciju koja bi ti bila interesantna i slično. A što se tiče predavanja, mislim da samo neke startup konferencije e, imaju mogućnost tog piča, odnosno predstavljanja projekta pred investitorima ili pred e, novinarima, dok e, druge veće konferencije nemaju jednostavno navodne da mogućnosti. Da, da ćete naći nekoga koji će nešto izložiti bi privukao ljude na štand. E, pa da, u suštini ljudi na štandu će izlagati svoj proizvod to je Na štandu, ali da. kad ja kad na konferenciji, da. ja pre svega pratim predavanje. Iako na predavanje neko spomene nešto što je vrlo interesantno, onda ću da ga potržim štanti ili potražit ću tamo da vidim da. šta se još bavi. Da, da. Ako ne čujem ništa na predavanjima, da ima hiljadu ko će sad sve da ide. Nisu interesanti. Da. E, nisam, nisam razumeo e, da li ćemo se mi baviti organizacijom da, na primjer, vi kao i naš izlagač predajete... Pa to, dakle, da, da uvežete u stvari, da, da bi bilo neke prave koriste od posete konferencije. Mhm. Jer ako samo imamo štand, i delimo neki promo materijal, to je manji efekt nego ako neko ima neki rad na konferenciji koji ukazuje na neke aspekte koji se ta posle može e, i da dođu. Dakle, to su dve različite nivoa. Jasno. E, da, mi samim tim screeningom posetilaca i inicijalnim kontaktiranjem. Dakle, ja sad, e, na primer, da sam pričao sa organizatorom meetupa i dali su mi vaše vaše mail adrese, ja bih vas inicijalno kontaktirao i rekao, e, ja ću pričati o tome i tome, poslao vam par mailova, uputio vas šta i kako, tako da znate, ukoliko vam je to interesantno, doći ćete da me slušate. Odnosno, tako i na štandu, znači mi ćemo kontaktirati sve posetioce sajma, e, poslati našu ponudu, odnosno naše izlagače, e, čime se bave, koje proizvode ili usluge nude, i samim tim pokušati da privučemo posetioca ukoliko je nekom interesantno da radi razvoj mobilnih aplikacija ili da čuje o nekoj mobilnoj aplikaciji, on će sa tom namerom i doći na naš stan. A što se tiče predavanja, to je još dodatna komplikacija, obzirom da organizatori rade inicijalno e, i oni screening, odnosno oni ne žele da jednostavno puste bilo koga da tu predaje, tako da e, naravno koliko neko zainteresovan da predaje ima stvarno super cool ideju ili proizvod, e, mi možemo da kontaktiramo organizatore, da naprave predstav, da, da taj naš izlagač drži predavanje, ali ne možemo da garantujemo da će oni sigurno to odobriti. Dobro, da, da, da, da, da, da, i treba pomoć tim predavačima, u smislu, pa, da. svaka konferencija ima svoje specifične zahteve, pa prilagoditi pomoć ljudima da prilagode svoje i tim zahtevima, da što da. adekvatni abstrakt, da, e, da prođe kroz obuku prezentovanja, da te tamo da to toga dovoljena, tako da. cijelo pa da. Baš tako, to, je, to su poprilično opširne pripreme, ukoliko je, pogotovo ako je velika konferencija, to je baš Da, da, <laughs> da. to, ova, ta usluga nije bila ovaj, u startu, ali možda, što da ne. Ne zanima što da ne. <laughs> Tako je. Imamo postavu koja je bravo. <laughs> Mogu sad šampansko. Ok, sad